ここで暮らしたの じゃない大丈夫ならいいんだけど毎朝お母さんだけが連れて行かれてよく一人で泣いてたエアリス脱出の前に話してくれいろいろあるはずだ 私は古代種の生き残りそれはもういいよねあ古代種っていうのは神羅がつけた名前ね本当はセトラっていうの我ら星より生まれ星と語り星を開くそして約束の地へ帰る 地上の幸福星が与えし定めの地すごいまあなでもおとぎ話だと思ってたぜ神羅は違う約束の地ずっと探してるエアリスは知ってるの約束の地 <sighs> 何にも いつかわかるのかもしれないでも今は全然もし分かってもそれは古代史いやエアリスの約束の地だたとえ魔法が吹き出す豪勢な場所でも神羅には何の権利もねえ横取りしようってかはっ少年が浅ましいぜよし お前はエアリスを連れて脱出しろ俺は連中をひねり潰してから帰るバレットあのね違うのったく何なんだよこいつらは神羅星の化け物かヒーラーだ 運命の番人という理解が最適だ運命の流れを変えようとする者の前に現れ行動を修正する運命って運命言い換えればこの星が生まれて消えるまでの流れその流れはもう決まっているそういうことああ 星は力尽きてしまうらしいんな真っ暗な未来に向かって俺たちを送り込むのかフィーラーはよ待て待て待てそもそも何でお前はそんなこと知ってるんだ難しい顔して適当なこと言ってんじゃねえのかさてはてめえ死んだの犬だな犬ではない エアリスが私に触れた時フィーラーの知識もそこにあったあのね聞いてエアリス私たちの敵はシンラカンパニーじゃないきっかけはシンラだけど本当の敵他にいる私 どうにかして助けたいみんなを星をエアリスは何を知ってるの今は迷子みたい動くほど道がわからなくなるピーラーが触れるたび私のかけらが落ちていく黄色い花が しるべだったんだ だぞおい何をするやっと会えたってウッチどうしてお前大丈夫なのかエルミナさんのご飯が美味しくてってそんな話してる場合じゃないっすもうすぐ今の何爆発新規アバランチの作戦っす混乱を起こしてプレジデントを狙うっていう 間に合わなかったな今の爆破で警戒態勢に移行したえと閉じ込められた慌てるでない小娘見ろ研究施設内はまだ移動可能だ屋上まで行ってください本家のヘリが待機してるっす本家のヘリだ奴らが俺らを乗せるはずねえだろうが頭下げたっす 何度も下げたっすウェッジそれじゃあまた後でたくあいつ勝手に動きやがって 帰ったら説教だなとにかく屋上に向かえばいいんだよな北条が逃げ込んだエレベーターが使えるようだ だったかそうだ北条の匂いがまだ残っ 得してる場合がこっちは任せろせろ終わりだ よ てましたすでにお伝えした通り僕は神羅に席を置きながら神羅と戦う術を探っています身を危険にさらしても研究に没頭してしまうのは上司である北条博士の影響ですそんな彼からの独立これが僕の研究の目的です事情は明かせませんが僕にとって大変な難題です今はただ僕の研究を進めるしかありませんそのテーマはクラウドさん あなたですあなたに秘められた力を引き出せれば神羅と北条に立ち向かう力となるんですさあ新たな戦闘データの提供をお願いします相手はあらゆるデータを掛け合わせた架空のモンスターや兵器のデータです準備ができたらこの奥にある特別改造された最上位バトルシミュレーターで模擬戦闘に挑んでください共に神羅に立ち向かいましょう 準備ができたらこの奥にある特別改造された最上位バトルシミュレーターで模擬戦闘に挑んでください共に神羅に立ち向かいましょう今後も遠慮なくお越しください僕はいつもクラウドさんのデータを検索してモニタリングしていますから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 して力分けて Yeah! 炙り出す ったか 落ち着いていけ Come on. 下がっている3秒後を食い集中していく邪魔だ れ様でしたクラウドさんに秘められた力が完全に解放されましたねこれで僕の研究も完結です今こそ真実をお話しできます僕は北条の研究をサポートするために作られたサイボーグなんです研究に必要な能力を極限まで強化された一方北条の意志に背く行動を取れないようプログラムされていましたでも クラウドさんと出会った時に僕を縛る制約を無効にする仮説を検知したのですクラウドさんのような可能性を秘めた存在を独自に研究することは北条の意思には反しないのです僕はクラウドさんを利用することにしましたクラウドさんが模擬戦に勝つたびに僕自身に適用する機能向上パッチを実行するように仕込んでおいたのです全ての研究が終わった時に 僕が北条から自由になれるようにそうか今までありがとうございましたクラウドさんのおかげで僕は僕自身になれそうですこれからどうするんだわかりません自分のこと未来のことわからないって 楽しいですねクラウドさんようこそ協力は惜しみません ドさん僕のこと忘れないでくださいね だここ北条の施設神羅の闇ぶっ壊してやりてえが時間がねえさっさと屋上へ行こうぜ 説は正しかった今度は期待を裏切らないでくれよ